esse nome, né? Vamos entrar numa sala aqui só pra pra lá, é moleque. Chega, chega. Pá. PBzinho. Tu já jogou PB? Da hora. G. Win. Matei ninguém, cara. Essa primeira jogada. Porra. Gostei, vou sair dessa sala, vou entrar em outra. Deixa eu ver aqui. Mandar mensagem aqui pros parceiros de areal que estão jogando. fala que vocês então tá cheia. Valeu, Nilson. Valeu, Nilson. masada Mateus Matheus. Chama o Gustavo. Cadê Dalton? Entra, Dalto, entra, Dalto. Dagô, gol, Matheus. treinar um pouco, clã. Treinar um pouco. Bora, bora, bora. Simbora. Que a sala enche. Agora é foda, hein? Ok, let's go. Se Matheus estiver olhando a, a live, ele vai saber onde que eu tô, esse filho da mãe. <laughs> Quer ver se Gustavo não ficou com ele? Ah, Gustavo não entrou não. Ah, motor de 120, Matheus. Não vem não, tá? que ele tá na live. Se ele tiver na live, ele sabe onde eu tô, mano. É mala. cavalo não, Matheus. Olha então, na, na live mano. mala. Com certeza ele tava vendo, mano, onde que eu tava. Ok, é mala, let's go. Mano. Olha, Guguinha. <laughs> Olha a arma que o tá, mano. Que arma é essa, mano? Essa arma aí não mata nem rato. Fica aí, Guga. pra cima, mano. Aí é foda, hein? Porra, os dois, mano. Alright, let's move out. onde que arma bomba mais, mano. Tanto tempo sem jogar. Eu não sei se é F4. na costa, mano. Fila da mãe, cara. E aí, João? Daqui a pouco, João. Daqui a pouco eu vou jogar GTA de novo. Eu tava jogando GTA, mas... Aí eu saí um pouco pra jogar Ponte Branco, mas eu vou voltar. Daqui a pouco eu volto. Hoje eu fui promovido a médico porque eu era paramédico, tava como paramédico, aí eu sou promovido. Ah, mano. Costa. Bomb has been planted. Um na frente e outra costa. Aí não tem como não. Aí é osso, mano. Bomb defused. Eita, que hoje tá frio. Mission fail. Alright, let's move out. Cara, é 4x0, Gustavo. Porra, Gustavo. Não! Uh-uh, uh-uh. Isso aí é louco? Você é louco, Gustavo? Pega essa arma aí, mano. contra 1 é Se vir, Matheus, vai tomar. Se você vir, vai tomar. quer vir não, né? Cê é mala, rapaz. Tá... Ele tá vendo. Porra, ele tá vendo, cara. Pela live. Aí ele sabe onde que eu tô. Headshot! Uhul! Tá vendo não, ele tá vendo a live não, hein? Que... Clean headshot. Toma. Aê. Peguei os dois. All right, let's move out. Olha só, olha só. Win. Tá de uau, filho da era Gustavo, mano. Porra, Matheus. Eu pensei que fosse Gustavo. Caramba. Medo da porra, mano. Acorda, Guguinha. Oxi. right, let's move out. matar na faca, Gustavo. <laughs> Volta, Gustavo. Ele não viu que eu morri lá atrás, cara, Gustavo. Meu melhor. Agora ah, eu tô ruim demais, não é normal isso aí. Porra, eu dei 120. Mission fail. right, let's move out. vai ver agora, viu, Matheus? Ok, Vem agora, Matheus, vem. é tudo brincadeira não, isso. Tava brincando. Cadê ele? Cadê ele, filho da mãe? Cadê ele? Vem, cá, filho. morreu. Headshot. É, Matheus. Tava brincando, Matheus. Tava brincando, Matheus. Agora tu vai ver, Matheus. Ok, let's go. Pra cima, Matheus. Vem, Matheus. dele, né, Vem, Matheus. sei mais como é que arma a bomba, mano. Fudeu. Ah. Consegui. Bomb has been planted. Mateus. Ah, Mateus! Vem, Mateus, vem, Mateus. Ok, let's go. Eu tava brincando, Mateus. vai ganhar essa, Matheus. stuff. Boy. Mission success. Okay, let's go. Correu, ele é mala, ele corre, mano. Ele corre. Ele tem esse costumezinho. E onde ele tá? Ei, é, Matheus. É, é. E agora, show? All right, let's move out. team win. Ué, tinha 3 contra 3 nessa última partida. Boa, muito bom. Esqueci de mudar a sala. bomb has been planted. é pra pular, meu rato? Tá Mission fail. cadê o cara, mano? been planted. Bomb defused. Mission fail. duty. Win. Bomb has been planted. fail. Bomb has been planted. Cara, isso aqui é a mão da B, mano. Mission fail. Okay. Daqui a pouco GTA, pessoal. GTA Online. Mission failed. All right, let's move out. 수산 투척. 5 스타. 맞네. 5 스타. 수산 투척. tava mirado ah. já, mano. Mãe. Jogou mãe, tava mirado. É foda, been planted. Red team, win! 수산 투척. 수척 Eita, fiquei no outro time, ó. s u 朱雀，朱雀山，朱雀。 foi foda essa, Essa foi foda, Mission fail. been planted. Sono, cara. 10 horas, sono desse. bomb has been planted. 가가 마이고 뭐 샤. 수류탄 투 nem vi a granada, Matheus. Porra, mano, trocando bala com o cara, tu joga granada, mano. Foda, hein? 적을 발견했다. 알았다. 알았다. Blue G, win.